parvonaya O'yin oldida hayronala Sham oldida parvonaya beş günlük Yüzü aylar batar bir gün Karşı aylar keder bir gün Kızıl gül hem solar bir gün Bostanlar hem beş günlük Bostanlar hem meşgullik Oldum diye çok yan toylar Derya mendil oktan soylar Ok oldum çok çokken toyler. Derya mendil oktan soylar Nişan getirmegen yoylar Nişan getirmegen yoylar armonlar ham kunlikdir armonlar ham besh chog'laganlar biz taqdirni bog'laganlar o'zini osmon chog'laganlar biz taqdirni bog'laganlar oltin kamar bog'lagan beş günlükte Davranlar ham beş thank you Shouting, beş günlüktür Mehmallar hem beş ای صدای حجر و هجران zamanlar hem geçgürlüktür Zamanlar hem geçgürlüktür الأرحام